大家好，感谢收听《如何学习中国传统体育养生学》。本节为导入课，我是新浪博主杨女一伦。本课程适用人群为会在考研复试中涉及到传统体育养生学内容问答的同学，当然也欢迎其他朋友了解我的课程，希望能对你们有所帮助。 本节课不仅含有我的考研总结重点题目，我更会结合其他养生学书籍的内容进行增补，以辅助理解。希望在我有限经验范围内，能带给你新的知识。如果您认为有不足之处或者值得圈点的地方，我非常欢迎您来到我的微博，愿聆听您的建议与指正。首先，请您确定已经购买好考试用书。 另外，我也将推出体育文化学复试备考课程，请敬请期待。第一，我们先来说一下翻看这本书的第一印象。打开目录，分为上篇和下篇。在我了解的大部分其他体育养生学书籍中，也基本采用同一目录结构。上篇详述理论，下篇讲述功法。那么上篇则是复试要关注的重中之重。 重点需要看的细节，我也会在接下来重点课程中详细讲到。本课程的重心放在一至六章的认知和记忆。这一页展示内容为前言，可以看到这门学科的一个重要性所在，以及本课程应试内容定位的依据。第二，当看见理论部分，很多同学会感到迷茫。我们可以看到右边这个。 书籍上面的一些文字截图，那么重点从何而来呢？大海捞针一般，似乎甚至课后思考题找不到现成答案。中国传统养生理论由于建立在感性经验基础之上形成，就拿经络学说为例，它虽然没有解剖实体，但是这项理论却切实有一定的实际效用。这确实会给我们同学的理解带来一定的困难。 在这门课程中，我不仅为大家准备了课后习题的答案，也还有自己通过查阅不同体育养生教程总结的内容，提炼的一些课外习题，以供大家思考、参考。毕竟考研复试，人家一把刷子，你三把刷子，最好以不变应万变。第三呢，我们来到最后的内容，要提醒一下大家。 之前我所说的一个星期解决这本书，首先已经说过，针对考试，我们会把重心放在上篇的一至六章中。那么一天一章来学习是绰绰有余的。观看本课可以节省自己找答案的时间。另外要交代的是，一些同学总说自己记性不好，那么希望在座同学准备一个至少二十页的笔记本和两种不同颜色的笔，黑色抄题目，蓝色写答案，一目了然。 这种学习方法不用我多说，做到了你就记得住，做不到不要嫌弃自己哦。好，那么以上呢是我们今天的课程导入。如果你已经做好准备，就请点击接下来的课程开始学习吧。